Mmm, sida baayirta geelo bilintay khatanay biyaan afka saarin bogdheerow dayaaraado barhka leylka habeenkiiyo ilaa waa berigii boolol bowda la haysa sideedaan balaalooyin iyo qabaayo bogsan maayayilaayood barbarkayga timaade alla beer nugliday walaalayaanabaaniyalaala shabankeedade hasaaran dhaafi maayo waaba dhugan gartubiilicsama oo bidhaan fiicana ma bidhala tayoo loo bishaaraynayaa Shima

soo baxayo banki qoraaxaya buulan laydhkaaga reeda bartaya guraan iyo beeshii digta layma soo booqama

kutaaba bartamaha habeenkii bakayga kutaaba bakayga tama habeenkii bagayga ku taaba